ሰላም ጠና ስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላምና በጤና ደረሳችሁ እያልኩኝ ፈጣሪ ዘመኑን የተባረከ ዘመን ያደርግልን፣ አገራችንንም ሰላም ያደርግልን። በዛሬው ቪዲዮ ለአዲስ አመት አበባ የመሰለ ቆንጆ ልስልስ ያለ የህብስት አሰራር ወይም የውሃ ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁኝ ቆዩ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ ሁለት የሻይ ማንኪያ እርድና አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገብቼ በማንኪያ እያማሰልኩ ስኳሩንና ጨውን አሟሟቸዋለሁ። ስኳሩና ጨውና ማሙቻቸዋለሁ በላስቲክ ሸፍኜ ለአምስት ደቂቃ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። እርሾ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል። አራት ከግማሽ ኩባያ የዳቦ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። ዱቄቱ ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነጭ አዝሙድና ጥቁር አዝሙድ አንድ ላይ አቀላቅዬ ሽታ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። እሱን አደርግና አዋህዳቸዋለሁ። ቅመሞቹ ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረሱልን ድረስ በዚህ መልኩ እንደዚህ እያዋሃድን በሹካ ማዋድ እንችላለን እናቀላቅላቸዋለን በቅመሙ ፋንታ ቫኔላ አስገብተን መስራትም እንችላለን ዱቄቱን እርሾ ውስጥ አስገባና በማሽን አብኩቼው መለሳለሁ ሊጡን ሽት አድርጌ በማሽን አብኩቸዋለሁ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ አስቀምጠዋለሁ። የማበስልባቸውን እቃዎች አዘጋጃለሁ። ሁለቱም የኬክ መጋገሪያ ናቸው። ከስር ክፍተት ስላላቸው ውሃ እንዳይገባበት በፎይል ሸፍኜና ውስጡን ደግሞ ዘይት ስፕሬይ ነፍቻ አዘጋጀዋለሁ። እናንተ የምትጋግሩበት ከስር ክፍተት ከሌለው መሸፈንም አያስፈልግም። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይህን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። ሊጡን በማስተካከልበት ማት ላይ ስድስት ቦታ እቆራረጣቸዋለሁ። ለህብስቱ አምስቱን ነው የምጠቀመው። አንደኛውን ቆራርጬ አነስ ያለ መሰለኝ ሊጥ ላይ እያደረግኩ ሊጦቹን አድቦል ያዘጋጃቸዋለሁ። እስካሁን አብራችን ከሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱ። አሰራሬን አይታችሁ ከወደዳችሁት comment ጻፉልኝ። ለጓደኞቻችሁም share ማድረጉን አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦችም እንኳን ደህና መጣችሁ። ድጋፋችሁ፣ አብሮነታችሁ ሁሌ የሚቀጥል አመሰግናለሁ። ሊጦቹን አድቦል ብዬ ጨርሻለሁ። አድቦል ብዬ ያዘጋጀኋቸው ሊጦች ደግሞ አንድ ባንድ እየዳመጥኩ ክብ ቅርጽ እየሰጠው አንዱን ባንዱ ላይ እየደራረብኩ አዘጋጃቸዋለሁ። እየቀሩት ሊጦች እንዳይደርቁብኝ በላስቲክ ሸፍኛቸዋለሁ። አምስቱንም ሊጦች ዳምጬና አንዱን በአንዱ ላይ ደራርቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። በቀጭን ማማሰያ መሀል ለመሀል ቅርጽ ሰጠዋለሁ። አንደኛውን ተለቅ ነው የማደርገው። ስለዚህ ከመሀል አንዱን ትንሽ ከፍ አደርገዋለሁ። እናንተ ሁለቱም እቃችሁ አንድ አይነት ከሆነ መሀል ለመሀል እኩል መቁረጥ አለባችሁ። የእኔ አንዱ ከፍ ያለ ስለሆነ አንዱ አነስ ያለ ስለሆነ አንዱን ተለቅ አንዱን አነስ ነው የማደርገው። ሊጦቹን እንደዚህ ቅርጽ ከሰጠው በኋላ ከጫፍ ጀምሬ ይጠቀልላቸዋለሁ። ቅርጽ የሰጠውት ቦታ ላይ በቢላ ቆርጠዋለሁ። ሊጡ በጣም ትልቅ ስለሆነ ማቴን እንዳይቆርጥብኝ ቢላው ተጠንቅቄ ሊጦቹን ሁለት ቦታ ቆርጣቸዋለሁ። ሁለት የሚያምር ህብስት ነው የምጋግረው። ሊጦቹን ወደ ማበስልበት እቃ ላይ አደርግና ሸፍኜ ለ20 ደቂቃ ትንሽ ኩፍ እስኪሉልኝ ድረስ አስቀምጣቸዋለሁ። አነስ ያለውን ሊጥ አነስተኛው የኬክ መጋገሪያ ውስጥ አደርገዋለሁ። ተለቅ ያለውን ትልቁ የኬክ መጋገሪያ ውስጥ ነው የማደርገው። አሁን ሲታይ ሊጡ ትንሽ ያነሰ ነው የሚመስለው። ኩፍ እያለ ሲሄድ ግን እቃው ሙልት አድርጎ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ከላይ ትንሽ የአበባ ቅርጽ እንዲይዝ ከፈት ከፈት አደርገዋለሁ። ሊጦቹ ትንሽ ኩፍ እስኪሉልኝ ድረስ steam የማደርግበት ውሃ ጥዳለሁ። ተለቅ ባለ ድስት ውስጥ ስምንት ኩባያ ውሃ ጥጄ ሊፈላ ደርሷል። የአበባው ሊጥ አስገባና እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ለአንድ ሰዓት አብስየው እመለሳለሁ። የአበባ ህብስት ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። አውጥቻ ቀዘቅዘዋለሁ ሁለተኛውን ህብስት አንደኛው እስኪበስል እንዳይበላሽብኝ ብዬ በኦቨን ያበሰልኩት። የአበባውን ዳቦ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። ልስልስ ብሎ ፍርፍር ያለ ዳቦ ነው የሆነው። ጣዕሙ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ቅመሞቹን ካልወደዳችሁት በቫኒላ መስራት ትችላላችሁ። ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሬን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንትና share አድርጉት። በያላችሁበት መልካም አዲስ አመት ደህና ሁኑ።